Takže zdraví ťa Edvolišiak 173 ďalšom Partizrej Bounded Basics in Educational Learning a tentokrát to bude Principles Basics Swapped Swapped in Educational Learning Swap Time. Takže toto je mod od developera menom uh, Mojang 2468 a tento mod som už videl u veľa zahraničných odberov a e, teraz som sa ho rozhodol vyskúšať, ale predtým sa vám chcem ospravedlniť za, uh, za neuploadovanie uh, e, v poslednom čase na mojom YouTube kanáli. Ide o to, že mám teraz um, viacej školy a, a proste nemám čas na tvorbu YouTube videí, ale keď si vybavím školu, tak budem sa snažiť vydávať videá pravidelne. A plus ne, nezabudni mi dať odber, lebo môjim snom je dať tisíc odberateľov na mojom kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď to urobíš, tak budeš dostávať upozornenie na moje videá, na moje streamy a všetko ohľadom na môjho YouTube kanála. Takže bez ďalších okecávaní môžeme sa vrhnúť na tento mod. A poďme na to. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. No, prvé, čo parodie principál, áno. A všetko ostatné sa zdá byť normálne, ale niečo mi tu nesedí. Tieto modré dvere. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Žlté dvere. A škoda, že nič nevidno cez ne. No tak poviem. it's time for everybody's favorite. It's not. We're doing fantastic. Problem? I can't believe it. You're incredible. Great job. right. to polo 12, ale potem są queen. Just click on it. What does that mouse button to pick Then, when you find something you can use it on, right-click on okay, the object okay. with the corner selected. Problem one. Good one. Problem two. Two. Minus. I can't believe it. Uh-oh. Principál sa vykličovalo. No! teda Craziness Begins. Škoda, že developer nevystrihol tie okna ako na <laughs> tých žltých dverách. Viete, čo myslím? Tie okna. Na. Oh. Fire name 2. Takže ideme si pre tretí notebook. Čiže to je 3, 4 a 62. <laughs> Nie. Um, dobre. Máme 3 notebooky. Zoberieme si pekné nožnice, keby nás chytila playtime. Aha, už sa blíži k nám principálo palodík ale my sa nenecháme zastrašiť, lebo my vieme túto hrať. Musím, musel som nožnice použiť. Takže, play tam je bully, čo naznačuje, že bully bude asi playtime. Videli sme principála, čo je Bounty. A to je asi všetko. Čiže... Bounty sa stal principálom. zasiahol som. Ale nie dostatočne. Chcel som zobrať tento piatý notebook, ale... OK. Ale nevydarilo sa. Čiže musíme zase improvizovať. Nie všetko vyjde na prvýkrát. To je Tejto hry. Že nie vždy všetko vyjde na krát. I'm gonna take your cane. what? No items. No items. No pass. Ja nemám nič. What? No items. What? No items. No items. No items. What? No items. No items. No pass. Ah non. Brian Separao, take me away. Houdini. Uh-uh. Okay. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Principał i Balik. Oh, Balik hi. Principał. Welcome to my schoolhouse. Uh, ah, tym pádem... Now it's eh, time for everybody's favorite subject, math. You're doing fantastic. You're doing fantastic. Great job. That's right. prize! A shiny quarter! Just click on it with the left mouse button to pick it up. Problem um, one. Two minus seven equals you're uh, doing fantastic. Problem. You're doing fantastic. No. Ztratil sme spojenie a druhé kolo máme pred nami, dámy a páni. A teraz to bude oveľa lepšie ako prvé kolo, si myslím. Nie, nie, nechoj sem. Nie, nechoj sem. Nie, hehe, <laughs> prosím, nechaj ma. Nechaj ma. Break the one dva, tri, ale chodí. Wow, that's great. Akože dizajn tých podstav, všetkých pomenených, je celkom cool. Aj keď trošku... Aj keď sú tam ne nejaké chyby, ale to odpustíme developerovi, lebo toto je aj tak fantastický mod na hranie. Especially, ak máte radi túto hru. Takže, Balondii, principál, je v nedohľade. Že nepôjde z strany sa mám bližšie ostať, ale áno, je tam. Počul som. I see you. Ah, for spice? Friend. I must be for all eternity. Break the that makes me dead. Pomej, pomej, pomej. Tak. I have lost you. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tam je peniažťok. Čiže... Bum. Zoberieme si jednu písodu, jak sa hovorí. Aha. A ideme odstreliť baldíka dole touto uličkou, aby som si mohol zobrať ten piatý notebook, či štvrtý. Baldi, tu som! Principál, Baldi, tu som. Dobra, už ide, už ide, už ide. Ja pôjdem sem. Assume the position. A Výstrel. Drio. A máme o Baldíka postarné. Ja pôjdem rýchlo sem už majznem tento notebook. Uh, to je 7 plus 7, 13, 13, 35. Teraz utekáme, utekáme. Looks like it's sleeping time. A sleeping time by mal byť Godas, eh, nie, eh, first prize. Lebo first prize je metla. Gotta sweep, sweep, sweep! Let's play! Nice. Ready, go! Moment. One, two, two three, three, four, four. Okay, okay. Wow, let's play! Let's Playtime play. Tuli, ďakujem. okej. Fú, fú, fú, fú, fú, fú. Bali, kde seš ty kluku? Ale ten dizajn toho Baldiho je celkom v pohode. Zase? No nie, moja zlata, tak to sa ne... To nie. mohol by som principála šlahnúť dole výsadou po tejto uličke. Raz, dva, počkaj, je tam principál, takže nie. Chcel som to spraviť, ale... Ale nie! education and learning. That's me. To bola nevýhoda tých modrých dverí, že nevidíte vlastne, že čo sa deje za dverami, lebo ako náhle som vošiel do tej chodby, kde sú tie dvere, tak um, tak um, First Price išiel z opačnej strany a narazil do mňa a práve vtedy prešiel Baldi a zabil ma. OK, tretie a finálne kolo. A teraz z tohto módu ideme much got oxymorony. Now it's time for everybody's favorite song. I can't uh, believe it. You're incredible. Salam. Uh, Good one. Uh, dish. Problem. Salam. Good one. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on the left mouse button to pick it up. Problem one. Eight. Uh, good uh, one. Baby Minus Problem eight. two. Five. Minus. I can't oh. believe oh. it. You. To som v úžase, že som to vôbec dokázal vypočítať. Kamo, lebo ja matika to nebolo veľmi dobre, hlavne na základke. Hlavne na základke matika bola najväčší problém. Hlavne na tých vyšších ročníkoch. Od sedmičky po deviatku to bolo najhoršie obdobie pre mňa, čo sa týka matiky. Ak ste, ak ste ešte na základke, tak ak ste ešte na základke, tak to pochopíte, ale už teraz vám hovorím, že to bude riadne ťažké. Hovorím to z, z vlastnej skúsenosti. Hello, principal Baldik. Akože ten design tej postavy je neuveriteľný, kamo. aj patril klikám na tie žlté dvere. Ja vždy zapomínam, že len stačí prejsť do týchto dverí a, a nie na nich klikať. OK. Teraz zmením trošku taktiku a nebudem ho strieľať, ale pôjdem tady to. Give me Stop, something wait, dám, nedám ti nič. Nedám ti nič. Playtime, nepribližuj sa ku mne. Ďakujem. A tam je baldy principov, tak už lahnem výsledov. A idem sa pozrieť sem. Tak nejdem, lebo tam je, je first prize. chcel som tam ísť, že sa pozrieme, že čo tam je, ale ne, lebo tam je Goda Sweep, čo je vlastne First Price a to my nechceme.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 Energy flame cez bar a nožnice máme. Takže, náš plán je takýto, že pôjdeme do kafaterky, pôjdeme zobrať. Bísodu. Či? Áno, tu je. Tak. Let's play. Nie. Oh, that makes me sad. Principál by mal byť za nami. moje. Ja zatiaľ otvorím toto. Give me something great. Nenám ti nič. Playtime. Ježiš, ja som sa ho tak zvákol principálna teraz. Že one. Že som si fakt myslel, že už Baldy ma dostal. A to je principál просроченный забалдика. Кому? Окей. Škoda, že neviem nič cez tieto dvere, no. Ale ako je to hrateľné. Ale... Máte takú nevýhodu, že nevidíte nič. Kde ste Sweep, sweep, sweep! First prize. Nie. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! OK. Čo tu máme? Huh. Gotta sweep, sweep, sweep! Okay. Gotta sweep, sweep, sweep! Výborně. Eh? Gotta sweep, sweep, sweep! Co to je? Gotta sweep, sweep, oh, sweep! I see eh? you, friend. Let's play! One, two, three, four! Well, Let's play! Let's play again! Okay, okay, okay. Sometimes, aby Baldi išiel tady o to. Áno. Ešte moje dvere otvorím. Aby vedel, že kam idem. Hm. Nie, nevidíš ma. Nikto ma nevidí. To by bol mód, že ma raz napadlo, že by by bol mod, že iba vy about take a že iba player for the generous donation. iný by tam nebol, len player a it. Vieš? Viete? A Zaujímalo by ma, že, že za ako dlho by som dokázal um, vyhrať hru bez všetkých ostatných postav, len s Baldým. Toto kolo je prekvapivo dlhé, ale ja zoberiem tento notebook, čo je tuto taktika behania. To som sa už naučil. Čiže minus clu. E, toto je 1. 35. Naštvem sa po každom probléme, ktorý urobíš na pitu. Let's play. Ready, go. One, two, three. Oh no, you no. Panika. One, two, three, three, four. No tak poď. Wow. Som chcel ujsť a nepodarilo sa mi to. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Takže toto bolo Principles Basics Swapped in Educational and Learning od developera menom Mojang 2468. Takže toto bol fantastický mod, veľmi som sa zabavil na jeho, no, na všetkých postavách a, mm, a proste je to dobrý mod. čo sa týka charakter, design, tak tam je to úplne vyhraté. Um, čo sa týka uh, e, zmena zvukov, to je, to je, to je absolútne nič. To je, tam sú pôvodné všetky zvuky. Škoda, že ten developer aspoň nevymenil po niektoré zvuky uh, tých uh, postav, že napríklad Playtime Bully by mal voice line Playtime a Bully by mal Volkswageny, boli ho, chápeme sa. Ale aj tak toto je fantastický mod, ktorý silno odporúčam vám si ho zahrať. Ak si ho teda budete chcieť zahrať vy, uh, link na tento mod budete mať v popisku videa, videa a zistil som, že tam je aj bonusový mod, ktorý nechám ako prekvapenie pre vás zistiť, že aký mod to je. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tečiť u ďalšieho videjka.